Tera. This is me again, Diana Misawa, and welcome back sa ating YouTube channel. For today's vlog, um, marami kasing nagtatanong, ano ko daw ba nilagay itong mga synthetic braids na to? And ako kasi, mahilig ako sa mga makeup TikTok transition. So, gusto ko kasing maiba naman, kaya bumili ako ng mga uh, synthetic braids. Uh, actually, nagbebenta rin ako ng mga ganito. And kung gusto nyo bumili, don't be shy. Mag-ask na kayo. Tanungin nyo na ako, PM me ha. Paano daw ba ilagay itong mga ah, synthetic braids na to? Okay. Ako kasi bumili ako ng tatlo. And yung nagamit ko lang is dalawang pack. Kasi dito ko lang siya nilagay eh. Uh, ah, pang-prep ko lang talaga siya. Alam mo na, uh, makeup transition, kailangan maiba naman yung mga hairstyle, di ba? Ano mo yun? So, ipapakita ko sa video na to paano ko nilagay uh, sa buhok ko itong mga synthetic braids. Kapag gusto nyo rin bumili ng synthetic braids, uh, ililink po ang aking Facebook account sa description box below para makabili kayo. So, you can message me kung gusto nyo mag-order. Marami akong on-hand na synthetic grapes. Merong iba-ibang mga color. Merong mga uh, purple, merong pink, blue, sky blue, merong uh, ah, ang tawag dito, yung maroon, Ayun. Kung gusto niyo ako i-follow sa aking TikTok account, uh, you can follow me. Ayan ang aking TikTok username. So, you can follow me. At kung gusto niyo uh, makapanood ng mga maraming mga makeup transition. So, ayun. Yun kasi yung uh, madalas na ginagawa sa TikTok account. Ayun lang. And, uh, uumpisa ka na natin. Wait lang ha. May papakita binibentang mga, ano siya, mga extension. Ano to eh? Dalawa. Iba-ibang color. Yung isa kong binibenta, hindi ko makita. Hindi ko alam saan nilagay. So, ganito siya. Ayan. May clip siya. So, may clip siya. Tapos, uh, nilalagay lang siya sa pinakagitna ng uh, anit mo. Anit ba yun? Basta, yun na yun. Pero, uh, iaano ko muna sa inyo uh, bago yung uh, synthetic grade, uh, ah, ituturo ko muna sa inyo kung paano ilagay itong ating uh, clip na synthetic hair. So, bago natin ilagay, kuha na tayo ng suklay. Tapos, pag meron na kayong suklay, diba, para uh, magtuturo ng online class. Pag meron na kayong suklay, syempre kailangan nyo ng uh, ponytail, So, yung ponytail ng anak ko yung gagamitin ko. And, eto lang. Hatiin mo lang siya dito sa gitna. Ayan. Ayan. Sa gitna. Then, dito sa kanila. Ayan. Sa gitna. Kahit hindi, ano, kahit hindi naman sobrang, sobrang ayos. Kasi, ilalagay ko lang siya eh. Ilalagay mo lang siya para uh, matakpan. Ito siya. Ilalagay natin siya. I-open natin yung clip niya. Okay? Pag na-open na yung mga clip niya, ilalagay mo siya dito. Ayan. Ayan. Ilalagay mo siya dyan. Ayan. Kung mapapansin nyo. Yan o. Oh. No? Okay. Siyempre, unahin natin ito sa gilid, yung pinakauna. Kapag naano nyo na yan, nailagay nyo na dito sa may anit nyo, i-close nyo yung clip niya. Tapos, ilagay nyo dito. Yan. Ganyan lang. Ayun, ganyan. Tapos dito naman sa kabila. Kita nyo ba? Kahit hindi nyo kita, siguro naman gets nyo, diba? So, ayun, ganun lang siya. Tapos, ako kasi black na black yung hair ko ngayon. Ayan. So, ayan. Tapos, kapag natapos na siya, o, diba? Mahaba na yung aking buhok kasi natin siyang extension. So, kung gusto mong hindi siya halata, pwede mo ring planchahin yung uh, talagang original hair mo para magmukhang natural yung uh, extension. You know, diba? Tignan mo Oo, oh, haba, diba? Nakalagay kasi sa ring light yung cellphone ko. Ito. Ayan. Pakita ko sa'yo. Ayan siya. O, oh, diba? Mahaba na rin. Diba? So, alisin na natin siya. Ayun lang, ganun lang. Kung ayaw nyo ng ano, ng maraming che-che-breche, bumili kayo ng ganito. Marami akong binibintang ganito. Iba-iba yung color. Merong uh, golden brown, merong brown, merong black, merong dark, dark brown, chocolate, merong ash. Iba-iba ang aking clip synthetic na uh, buko. And meron din ako dito na kasama niya. And, and yung color naman nito is dark brown. Okay. So, ibalik na natin to. Kasi hindi naman talaga to yung, yung pinaka-topic natin. At ang ating topic talaga is etong mga synthetic wigs na to. So, gusto ko lang talagang i-flex yung mga uh, synthetic na may clip kasi nga, syempre, sa binibenta ko, kailangan ko rin i-promote, di ba? Kali itong synthetic braids na to, uh, ready to made na siya. Uh, Naka-braids na talaga siya. And yung braids niya is 30 pieces. Pero, mas makakamura ka kasi kapag uh, hindi pa naka-braids yung bibilhin mong ganito. Uh, bali, kung gusto mong makamura at kung marunong ka naman mag-braids, yun na lang yung bilhin mo. Hindi siya automatic na nakapay. Ayan, ilalagay ko siya dito sa harap ng screen kung ano yung uh, itsura nung hindi pa nakabraid. Neto siya, yung hindi pa nakabraid. Pero wala kasi akong on-hand eh. So, dito na lang muna sa screen. Ayan siya, yung aking uh, mga binibenta na uh, hindi naka-braid. And kung marunong kayong mag-braids, kayo na yung mag-braids para uh, makatipid naman kayo, di ba? So ako kasi, tamad akong mag-grades at hindi naman talaga ako marunong mag-grades kagaya ng mga nag-grades ka. Umpisahan na natin kung paano siya ilagay. Kasi alam ko naman na baka nagsasawa na kung sa akin kakadadadada. Diba? Kuha ka lang ng ponytail. Ayan siya. Okay. Ito, 30 pieces ko ha. 30 pieces na braid. So, ito, ponytail. Pero pwede rin, ano, para hindi siya halata, pwede rin yung uh, ano ba yung tawag dito? Yung Sanrio. So, ito siya. Ako kasi wala akong Sanrio. Ito yung ginamit ko. So, ayan. Ganyan. Ilagay mo lang siya. Again ha, ulit. Ilalagay natin siya para uh, ayan. Ganyan lang. Ididikit mo lang siya sa tali. Tapos, uh, ilalagay natin siya dito hatiin mo lang yung ano mo. Ay! Naglilitawan na yung mga baby hair. Dependent siya. This grade. So, lalagyan ko siya ng clip. Ayan, lalagyan ko siya ng clip para hindi siya. So, ayan, kapag ano, pag, kunwari, pictorial pa lang. Lang pa lang sa bahay. So, nabahalang dumistracted pa. Lalagyan ko siya. Thank you. Ikaw na bahalang maglagay. Tapos, ganyan lang. Itatago mo na lang siya sa likod. So, i mo siya ganyan para hindi siya halata. So, tapos, kukunin mo yung mga natirang part baby hair ko talaga. Ayan. Nakaka-stress kong baby hair na. Gumaganti siya pag Sorry ko po. Haha, hindi siya kanta. Oh my God. So, ganun lang. Wala talaga sa mood ko yung paglalagay ng synthetic hair ngayon. Maybe next time. Nagbatakon siya. Dapat pala nag-makeup si Paula na. Wow! So, ayun na nga. Ah, meron akong gamit. Yung wala ko nakita ng So, eto yung mga gamit sa ating hack synthetic braids para maipasa natin siya. Tapos so, isa-isa sa ating uh, ulo or sa ating So, kapag naipasok mo na yung ganito siya. Ayan. Meron kasi siya kang butas. So, ilalagay mo siya. Ayan. Ganun siya. Ilalagay mo to. Tapos, magbe bridge ka dito. Like, for example, dito. Ayan. Like, for example, ito. Ibibraids mo siya. Kaso dapat maliit lang. Yung sasakto lang siya. So, magbibraids ka. Ang natin yan siya. Kunin mo tong part na to. Okay lang kahit magulo siya. Tapos, yung gagawin mo lang is ganito. Ayan siya. Hindi ko makita. Ano ba yan? Nalulula ako. So, ayan siya. Diba, ganun siya. Tapos, ipapasok mo lang siya dito. Ito, ito, siya. ito, siya. Ayan, siya. Ayan, siya. Ayan, siya. Para hindi siya halata. So, ganun lang yung paglalagay ng ating uh, synthetic braids gamit yung ganito braids. Eh, hindi ko siya maipakita ng buo kasi wala akong kasamang maglalagay. Hindi ko kasi siya kayang ilagay ng mag-isa. So, maybe next time kapag uh, makapunta tayo sa salon. Sa ngayon kasi warranty and wala tayo makakasama na marunong sa well, mga hairdo. So, ayan, pinakita ko lang naman siya inyo. So, ayan. Tapos, kapag gusto namin, ayan. hindi ano lang siya. Ganun lang. So, ganun lang ang tamang paglalagay ng ating mga synthetic hair. Medyo matrabaho lang, pero kapag natapos naman siya, guys, oh my God. Pak! Pak na pak pa Diba? So, hanggang dito na muna ang video na ito. Sana ay kahit uh, ah, fade ang ating paglagay ng mga synthetic braids, at sana ay may natutunan kayo at nagka-idea kayo kung paano ilagay yung mga synthetic grain. So, yun lang muna for today's vlog and sana ay nag-enjoy kayo sa video na ito. Kung nagustuhan nyo, please like, subscribe, and pakiclick na rin ang ating bell icon para ma-notify kayo every time na magpo-post ako or mag-upload ako ng mga video. That's all for today and hope you like it guys. So see you on my next vlog!